Γεια σας ποντιοτιούμπερς, με φόντο το Μέγαρο Μουσικής και την Οδό Μαρία Κάλλα σας παρουσιάζουμε τη λέξη άλλας που σημαίνει αλάτι. Θυμηθείτε ακόμη και τη λέξη θάλασσα. Τα λόγια τα άλλα σκέχνε, λένε οι πόντι, τα λόγια του δεν έχουν δηλαδή ουσία, λέει βλακίε. Το είπαμε, α ήταν άλλα και νερό. Ό,τι είπαμε, το ξεχάσουμε. Α γίνει νερό και αλάτι. Άναλο είναι αυτό ο, ο οποίο δεν έχει ουσία, ο ξενέρωτο. Αχ, Σοφία, πονάει το κεφάλι μου. Μπορεί να έχει και μάτι. Θα σε ξεματιάσει η γιαγιά μου με αλάτι. Όπω φεύγει το αλάτι, να φύγει και το μάτι, λέμε στην βρύση. Γιατί το πιο γνωστό αλάτι της αγοράς έχει το όνομα της κάλας, δώσε μου λίγο το αλάτι. Ίσως γιατί η νοστιμιά σε κάνει να τραγουδάς. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα